Och bara om ni dör, vi kommer spela tre äh, små spel. Så vi startar med det här. Ja. Det är ett mindre spel så man kan inte se det bästa. Jag är jätteledsen. Men... Vid den här handen. Oh. Skakig, skakig. Så vi kan ta upp saker. Ja, okej. Okay. Bye. Jag har provat det här förut och det borde finnas något här. Liksom, det finns något sätt att liksom, kanske man väntar en stund. Kanske om jag väntar. Ha? Jag får köra här. Något här vad är det för spel? Ja, otroligt spel och eh, bästa spel eh, är den här eh, en eh, av 10. Okej, okay, nu nästa spel. Nästa spel kommer vara eh, det här. Eh, så X2 play. Ja, där är kontrollerna. Pausa num det vi kollar nu. I alla fall, nu kör vi. Så, är den här gubben. Du vet, du vet hur det funkar. Så det finns en gubbe som mördar mig och eh, jag måste planta. Your killed by murder. Game over. Så det är bara det. bästa spel någonsin. Men, koll. men sen går jag till en kista och så eh, säljer det. Eh, så får jag score. Och om jag fortfarande gör ett perfekt combo eh, då kommer jag få eh, saker. Ska jag få bättre seeds ibland. Ska jag få, jag menar mer seeds. nej, ta inte mig! Ah! Ah! Ah! Okej, ehm... Okej, ett sista försök. Om jag förlorar på den här då kommer jag aldrig spela. 50 Okej, okay, um, ehm, perfect combo, coolt. Låt mig bara vara, okej? Okay? här. Nej, låt mig vara. Låt mig vara. Låt mig vara! Ah! Ah! Ah! Jag gjorde det. Okej, okay, vet du? Vet du vad jag gör det här? Jag gör det här. är det här ett eh, noll av eh, noll av tio för det här är ett dåligt spel. Så nästa spel. Så de där två spelen var dåliga. Nu går vi till Bonus Game som är där ett byggt spel. Jag går runt den här, eh, jag säljer personsaker och eh, bara tryck på den här så sak saker kommer och jag säljer med dem. Ja, vad vill vad ni ha? Vad vill ni ha? I början är det simpelt. Man kan vilja ha liksom miljarder saker. En nuke, en bomb som eh, exploderar. Som kan vara jättestressande. Men jag vet vad jag gör i början så att borde vara. Okej, okay, jag har break time. Som du ser i början här, det finns en break time som jag borde som vad jag har lärt mig använt på den här. Okej, okay, eh, vad vill du ha? En eh, box med en Eh, vad blir nästa? Nästa, nästa. Okej, okay, de och... Eh, Okej, okay, eh, så. Eh, här är din låda. Okej, okay, låda här. Okej, där och där upp. Alla vi har de här. Alla vi har blå lådorna utom Lucky. Som sagt, död som trends du vet vad jag säger. Alla vi har lådor nu. Vad är det här? Har det blivit en sekund? Har det blivit en ny trend? I den här världen finns det nya trends. Lådor, sen äh, eh, stora coola äh, eh, äh, eh, snurrsaker. Nej, nej, nej. Använd breaktime för... Åh, oh, nej. Jag bara han... Jag, jag bara... Okej. Okay. Vad vill ni? Jag har en look här för er. Oh, vill ni ha den? Bra. Um, Okej, okay, uh, eh, där är den. Um, önskar bomberna inte exploderar. Det är så mycket jobbigare. Uh, ingen vill ha den. Okej, okay, Trenton har förlorat av dem. Du kan få din sak. Uh, din bomb här. Uh. Järn, järn. Jag har ju inget järn. Kör, kom in. Jag behöver järn. Järn, järn, järn. Okej, okay, uh, järn också för dig bra. Eh, jag hjälpte en biljardperson utan att jag ville, men eh, det var ju bra då. Eh, men jag hjälpte inte han då, så han blir arg. Så det där är metern, den visar bra och om den går för hög, game over. Om den går högst då är det bara game over. Jag hjälper han. Okej. Okay, um. Ta det, jag vill ha ju Okej, okay, bra. Eh, järn, järn, järn, järn, järn, järn, järn! Järn! Låter och järn. Bra, bra, bra. Okej, okay, tid. Använd på den här. Okej. Okay. Okej, okay, det, här, det, det här kanske inte är fullscreen men det här funkar. Det här är en video. Okej. Okay. Ah, Ah, okej, okay. vad hade du? Hej, vad vill du ha? Vad vill du ha? Okej, okay, eh, låda, låda, låda. Här till dig. Eh, jul, jul, eh, jul, jul, jul. Ehm, eh, jul, ja, du vill ha en look, okej. Okay. Också järn, järn, järn, järn. Jag behöver mer järn. Pass. Järn, här är järn, järn, järn, järn, järn, järn, järn. Här, boom. Okej, okay, jag hjälpte två utan att ville, men okej, okay, cool. Um. Okej, okay, uh, eh, bra. Där, Luke. Där, Luke. Okej, uh, där är, där, där, där, där, bra, na, det där. Um. Okej, vi behöver en fort, fort, fort. Boom, boom, boom. Ni kanske inte vet vad som händer och det vet inte jag heller. Jag bara vet att allt funkar jag gör. Okej, ehm... Här kommer järn! Jag behöver järn! Jag kommer dö! Jag kommer dö! Alla kommer döda mig om jag inte gör vad de vill ha. Okej. Okay. Ge mig boxar, box, box. Han, han vill ju döda... Ah. Okej, okay, allt är bra. Ge mig saker! Ge mig saker! Ge mig manlux, ge mig allt, ge mig allt, järn, järn, ge mig bara saker, jag behöver det här. Annars kommer jag dö! Jag kommer dö i bort från mitt favoritdjur! Jag kommer dö! Okej, vad vill du ha? Vad vill du ha? Okej, okay, eh, bombstället. Okej, okay, det är game over allihopa. För det är bombstället. Eh, vad vill du ha? Okej, ehm, okej, ehm, okej. Eh, bryr dig inte vad som precis hände. Inget viktigt. Inget av ert ert business. Bara eh, fortsätt sälja två, ja, två bomber och järn. Järn! Järn! Jag behöver järn! Där är han. Ah! Ah! Järn! Järn! Okej, okay, um, ehm, du vill ju ha en box. Varför vi alla har järn? Jag har ju noll järn. Kan, uh, alla blinda i den här världen. Det ser ut som det då exempel eh, järn och okej, okay, låda, låda ehm, eh, varför vi alla bara har järn. Jag har ju liksom tre järn. Jag har ju säkert biljarder som jag inte ser, för jag är ju säkert blind. Ja, ah, tack så mycket! Glitcherspelet! Yay. Bomber! Det här blir inte en bra dag. här är eh, bomber. Eh, Åh oh, nej, jag kommer dö! Okej. Okay. Vet du, jag, ni är alla bajs här. det gjorde du ju bra. När man kommer till... Okej, okay, eh, försök att bita mig, eh, mitt eh, att komma med en dag fem. Och eh, sen ta en bild av det. Om ni kan det, eh, ta en bild och skicka det på comments. Om ni inte kan göra det eller vill, eh, eh säg hur långt ni kom. Och om ni säger liksom, jag kom till sex bana eh, tio, då ljuger ni själv då kan jag försöka tro mig. Men, men det kan ju bara inte ljuga, okej? Okay? Okej. Okay. Oj, um. Jag hoppas ni gillar spelet. Och det var en väldigt kort video, men det är bara en... Eh, spel, sök, okej, okay, um, ehm, du, hej, är det Nuk? Um, vill du ha det? Eller vill du veta vad du får? Eh, du kommer få... Eh, vart är min vän här? Anouk. Så hej, här får ni två Anoukar. Jag vet att ni tycker jag är bajs, men... Eh, Okej, okay. du kan få din sopp, så får du bara Anouk. Okej, okay. eh, bra. Eh. Hej då värld och hej då Youtube. Snälla subscriba! Det är mitt jobb!